Seigneur, nous te bénissons encore ce matin, Père. Reçois l'honneur, Al Shaddai. Oh, reçois l'honneur, Al Shaddai. Oh, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Père. Reçois l'honneur, Père. Oh, Alléluia. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur, Père. Reçois l'honneur, El Shaddai. Reçois l'honneur, Dieu puissant. Reçois l'honneur, Dieu glorieux. Reçois l'honneur, Dieu de majesté. Reçois l'honneur, Dieu de toute éternité. Reçois l'honneur, El Reçois l'honneur, Elohim. Reçois l'honneur, toi le Dieu bon, toi le Dieu parfait. Toi le Dieu qui bénit à tout jamais, ô Dieu. Toi le Dieu qui est béni à tout jamais, ô Dieu. Ô Seigneur, béni, béni, béni, béni, béni. Bonjour bien-aimés du Seigneur, bienvenue à vous à la prière du matin. Nous prenons le psaume 126, le psaume 126, le psaume 126, le psaume 126. Quand le Seigneur a rétabli Sion, nous étions comme des gens qui font un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous nous réjouissons. Seigneur, rétablis notre situation comme les torrents dans les Négèves. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des cris de joie. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la sémence à répandre revient avec les cris de joie quand il porte ses gerbes. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, nous sommes dans l'atmosphère que Dieu va réaliser pour nous des grandes choses. Et que la prière du matin demande de fois un sacrifice, de s'élever tôt, de s'aimer avec pleurs. Mais la certitude est que nous allons moissonner avec des cris de joie. Parce que le Seigneur est sur le point de faire pour nous des grandes choses. Alors bénissons encore ce matin son Saint-Nom. Ô El Shaddai, ô Dieu de prodiges, Dieu de miracles, Dieu de signes, Dieu de grandes choses, ô Père. Ce matin, nous venons devant toi encore. Ce matin, nous venons crier à toi. Nous venons crier, crier à toi, oh Dieu. Nous venons chercher ta face et contempler ta grandeur, ô oh Dieu des armées. Toi qui nous promets de faire pour nous des grandes choses, des choses qui dépassent tout entendement. Ce matin, nous élevons ton Saint-Nom encore ce matin. Ce matin, nous t'exaltons, El Shaddai. Ce matin, nous te bénissons, El Shaddai. Ce matin, nous élevons El Shaddai. Ce matin, nous proclamons ta grandeur, El Shaddai. Nous proclamons ton autorité. Nous proclamons ta puissance, ô oh Dieu. Nous proclamons ta puissance, ô Dieu. Nous proclamons ta puissance, ô Dieu. Nous proclamons ta puissance, ô Dieu. Que ta puissance soit à l'œuvre ce matin, ô Dieu de gloire. Nous qui sommes au là, ô Dieu. Nous qui sommes présents, ô Dieu, dans façon physique et de façon connectée, ô Dieu de gloire. Et tous ceux qui se joindront à nous plus tard, ô Dieu. Tu es le Dieu de puissance, Père. Tu es le Dieu de puissance, ô Dieu. Démontre ce matin ta puissance. Toi le Dieu grand, toi le Dieu fort et redoutable, toi le Dieu de toute éternité, toi dont le nom est El Shaddai, l'éternel le Dieu des armées, l'éternel le Dieu des armées, l'éternel le Dieu des armées, l'éternel le Dieu des armées, Porte élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevez vos linteaux, les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevée, vos élevez les portails éternels, que Jésus-Christ fasse son entrée que Jésus-Christ rabosa tenemosa mandekerebosa meredosa que Jésus fasse son entrée maredosité mekerodosa Jésus, toi qui es assis sur le lieu, dans le lieu très haut, sur un trône très élevé, tu es l'ancien des jours, tu es l'ancien des temps, tu es l'ancien des âges, tu es l'ancien des générations. Trône souveraineté, Dignité sont soumis devant toi. Tout se prosterne devant toi et t'adore. Majesté, glorieux Sauveur, éternel bienfaiteur, bénédiction, ô gloire. À toi l'agneau immolé, souveraineté à toi agneau immolé, à toi Jésus de Nazareth. Ce matin, nous t'élèvons, Seigneur. Ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Ce matin, nous élèvons ton Seigneur. Nous élèvera Rabosate, Mate Korodosa, Mirodosi Tenemaika, meredosi Madekeredose, Mekerodosita Namaika, Rabababa Sete, Etekeriodosita, na maika, Rabababo Sete, mare Namaika, Maredosete maikeria, Rabababo Sete, na Namaika, Rabo Satakerodosite, Mirodosita Namana Sete, na maika. Rabababa

pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles. Nos âmes te bénissent, ô oh Dieu. Nos âmes t'exaltent, ô oh Dieu. Oh, sois béni, Papa. Sois béni, toi, le Dieu des nations. Sois béni, toi, le Dieu des peuples. Sois béni, toi, le Dieu des États. Sois béni, toi, le Dieu de pays. Sois béni, toi, le Dieu de, de continent. Sois béni, toi, le Dieu de villages, Sois béni, toi, le Dieu de ville. Sois béni, toi le Dieu des clans, toi le Dieu des tribus. Sois béni, El Shaddai. Toi le Dieu des familles, toi le Dieu des individus, ô oh Dieu, sois béni, toi le Dieu de l'Église, le chef c'est toi Jésus. Le Maître, c'est toi Jésus. Ce matin, nous t'élévons encore. Nous exaltons ta Seigneurie. Nous exaltons ta sainteté. Nous exaltons ta toute puissance, ô Dieu. Sois magnifié, tendre Maître. Sois exalté, bienfaiteur, sauveur. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Sois béni Jésus. Bien-aimés, nous continuons à prier. Les vertus du sang de Jésus Exode chapitre 12, verset 11 jusqu'au au 14e verset. Vous, voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, ainsi j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je ferai le sang, je passerai sur vous il n'y aura pas sur vous des fléaux destructeurs, quand je frapperai l'Égypte. Ce sera pour vous un jour de vocation. Vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Bien-aimés, nous allons invoquer le sang précieux de Jésus sur dans le pays, sur le pays, dans les villes que nous habitons, dans les quartiers, nous invoquons le sang précieux de Jésus. Sur les villages, les communes et autres, nous invoquons le sang précieux de Jésus. Et en Europe, dans le monde, nous invoquons le sang précieux de Jésus contre l'ange de la mort, contre les esprits de destruction des vies humaines et autres. Élevons nos voix et invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Ô El Shaddai, en vertu d'Exode 12, Seigneur, nous célébrons ce matin encore le sang de Jésus. Nous célébrons ce matin encore le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus dans le pays. Nous invoquons le, nous invoquons le sang de Jésus dans le pays. Nous invoquons le sang de Jésus dans le pays. Nous invoquons le sang de Jésus dans le pays, le sang de Jésus en Belgique, le sang de Jésus en Belgique, le sang de Jésus Rabo Saté, Matakorodosia, Rebabababa. Le sang de Jésus dans le pays, le sang de Jésus dans le pays, le sang de Jésus dans le Brabant flamand, dans le Brabant wallon, dans la région bruxelloise, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu, Rabo le sang de Jésus dans le pays. Rabababa. Le sang de Jésus dans le pays. Rebosete Keria. Rabababaika. Mirodosita Namaikeria. Rabababosete des rebosé, rabababosé, meredosita namaikaria, le sang de Jésus dans le pays, rekoto sotokoria, mirodosita namaika, etekera baika, rebabobosete, eterekerio namaika, le sang de Jésus dans le pays. Rababo c'était le sang de Jésus dans le pays. Reketo sotokoria, le sang de Jésus dans le pays. Reketa yadosa, etekerodosita, miradosita namaikaria, rabababa, reketo sotokeria le sang de Jésus dans le pays. Rabababa, Rebosete Keria, le sang de Jésus dans le pays. Rebositana Maïka, Rabababa, le sang de Jésus dans le pays. Rekoto le sang de Jésus dans le pays. Contre l'ange destructeur, contre l'ange de la mort, le sang de Jésus dans le pays. Rabababosete. Le sang de Jésus dans le pays. Rebositanamaika. Rabababa. Rebosete Kenya. Le sang de Jésus dans les hôpitaux. Rebositanamaika. Le sang de Jésus dans les hôpitaux. Soto Kenya. Mirodositanamaika. Rabababa. Rebosete. Meredositanamaika. Le sang de Jésus dans les hôpitaux. Rebosete Kenya. Irabababaika. Remo Setenemaika, Rekotos Otokoria, le sang de Jésus dans les hôpitaux, le sang de Jésus dans le pays. Rabababa, Rebosete, le sang de Jésus. Rapa-papa-pa-païka dans les villages, dans les villes, dans les communes du pays. Nous invoquons le sang, Rabosete, nous invoquons le sang de Jésus. Rabababa, Rebosete Keria rebababaika, meredosita namanasente, rababaikoro dosete, itakerio dosita namaika, rababababa, le sang de Jésus, rebosete keria, remanosate, miradasita namaika, le sang de Jésus, rabasata keria, le sang de Jésus, contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés agissantes dans la ville, agissantes dans le pays, contre les dominations agissantes dans la ville, agissantes dans le pays, contre les autorités agissantes dans la ville, agissantes dans les pays, les autorités spirituelles, nous libérons ce matin la puissance du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Rababa, Rebosete, Meredosita Namaikalia. Nous libérons le sang de Jésus sur tous les hôtels maléfiques dispersés dans le pays, dispersés dans les villes, dans les communes, dans les villages. Nous libérons le sang de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus. Rabababa, Rebosete Keria, Rebababaika, Remosete Nemaika, Rebababa, Rebosete Keria, Rebabobosete, les Rebabababaika, le sang de Jésus contre les envoûtements, le sang de Jésus contre les envoûtements, le sang de Jésus contre les enchantements, le sang de Jésus contre les envoûtements, le sang de Jésus contre les envoûtements, le sang de Jésus contre les envoûtements, le sang de Jésus contre les enchantements, le sang de Jésus contre la sorcellerie, le sang de Jésus contre le cultisme, le sang de l'agneau de Dieu, Rebabo Satan, le sang de Jésus contre la magie, Rebo Setekelia, Reba Papa, Reba Malekerodose, Rebaba Baikeria, Remositana Maika, Reketo Satekoria, le sang de l'agneau de Dieu, Rebasata Keradosia, Meredositana Maika, Reketo Sotokoria, Remano Satana Maike, le sang de Jésus, Rekoto Soto, Satan, le sang de Jésus, se lève contre toi, Satan, le sang de Jésus, agit contre toi, Satan, le sang de Jésus, témoigne contre toi. Satan, le sang de Jésus, parle contre toi. Satan, le sang de Jésus, parle contre toi. Satan, le sang de Jésus, agit contre toi. Satan, le sang de Jésus, s'élève contre toi. Satan, le sang de Jésus, témoigne contre toi. Satan, le sang de Jésus, s'élève contre toi. Rebo Santa Mirodosita Namaika. Bien-aimé, comme toujours sur base d'Exode 12, le sang de de Jésus sur nos familles, le sang de Jésus sur nos maisons. Prions, bien aimé du Seigneur, le sang de l'agneau de Dieu sur nos maisons. Rebasata Keria, Remonosita, Mate Reba Papa, Rebosete Keria, le sang de Jésus sur nos maisons, sur nos familles. Rebosita Namaika.

sur nos maisons. Rapapapa, Remosate, Meredosita, Rakoto Inosa, Mekerodosete Maikeria, le sang de Jésus sur nos maisons. Rekoto Satokoria, sur les linteaux, les portes, les fenêtres, toutes les entrées de nos maisons. Nous invoquons le sang, nous aspergeons le sang. Rekato Sata, Makarododosia, Etekorodosia Remamamamama, Maredosite Nemaika, le sang de Jésus. Saté, le sang de Jésus. dosita naika, etekorodosita, miradosita namaikaria, le sang, le sang, le sang, le sang, santa coria, si y a des ténèbres, agissant dans les maisons, le matin, nous libérons le sang, ce matin, nous libérons le sang des esprits perturbateurs, nous libérons le sang contre vous, recoto coria, Remodosita, Rebababa, Rebosetekeria, Mirodosita Namaika, Rekeadosate, Maredosita Namaikaria, Ekeradosete Namaika, le sang de l'agneau, Rebababa, le sang de l'agneau, Rebosete, Itakorodosia, Meredosita Namaika. Oh, merci Seigneur. Rabasata Keria, Meredosita Namaika, Rababa, Ramosata Keria, Reba Baba Baba, Remositana Maika, Rekoto Soto Koria, Remando Setene Maikaria, Reba Baba Baba, Remosata, Remando Sete, remosata koro dosite, Mete Koradositana Maika, Reba Baba Baba, bien-aimé, continue à prier. Invoquons la protection du sang de Jésus sur les épouses, époux, sur les enfants, les petits-enfants, les parents, grands-parents et autres. Invoquons la protection du sang de l'agneau. Nous réclamons la protection du sang de Jésus sur nos enfants, sur nos enfants. La protection du sang de l'agneau. Rekotosata, Meredositanamaikaria, baika la protection du sang de Jésus sur nos enfants, la protection du sang de Jésus sur nos enfants, à l'école, dans les rues, dans les transports, en commun et individuel, que le sang de Jésus les garde, que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les garde, que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les garde, que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les garde contre les limites, contre toute forme d'attaque, toute forme de méchanceté, toute forme de haine, de rancune, de rancœur, de méchanceté, d'inimitié contre eux. Le sang les protège, que le sang de Jésus les protège, que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus les protège. Rabababa, que le sang de Jésus détruise tous les projets du malin contre leur vie, contre leur destinée, contre leur scolarité, contre contre leur croissance, contre leur spiritualité et leur foi. Que le sang de Jésus détruise les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres. Que le sang de Jésus les détruise, que le sang de Jésus les détruise. La Bible nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Nous témoignons le sang de Jésus ce matin sur nos enfants. Nous témoignons la protection du sang de Jésus sur nos épouses. Que le sang garde, que le sang protège protège, que le sang veille, le sang de Jésus sur les épouses, sur les époux, le sang de l'agneau de Dieu, sur les épouses, sur les époux, le sang de l'agneau de Dieu. Rabababo sate, meredosita, etekorado sate, meredosita namaika, ekerada sita nayaya, yaredado rose, meredasiana, reketo rababa rababababaika, le sang de Jésus, rebosata, Rema Mama Mama, le sang de protection sur les épouses et les peaux, le sang de protection, Rapapapapa, dans le lieu de travail, sur le chemin, dans les rues, dans les transports, dans les maisons, que le sang garde, que le sang protège, que le sang garde, que le sang protège, que le sang garde, que le sang protège, que le sang garde, Rapasate, aussi sita, rekoto soto koria, remondo sita namaika, ekeredo dose, rebaba, sita, etekaria, rebasita, matakoro dose, le sang de l'agneau, rebaba, bosete keria, remando sete, etekora dosia, re bosete keria, le sang de l'agneau, bosete keria, ramamamosa, etekoro Baba Rebondosita, Rebabababaika, Rebosetekeria, Remondosita Namaika, le sang de l'agneau de Dieu sur nos parents, le sang de l'agneau de Dieu, sur nos grands-parents, protège nos parents, protège nos grands-parents, par le sang, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Rebosita, le sang de Jésus, sur nos frères et sœurs, Rebosate, Mekerodosita, Mirodosita Namaika, Etekoriadoshia, Meredoshina, matakorodoshina, Miradoshina, Manoroshina Namaika, Etekera Nanonoshia, Manoroshina Maika, Manarashina, Maikoronoshina, Mereroshina Maika, Etekoria Rashina, Mararashina, Mandaria Doshe, Manarashina, Manoroshina Maika, Etekoria Dosina, Mandoroshina, Baba Babaika, le sang de Jésus sur les familles de l'Église, Boboshina Meredoshina Maika, Etekoria Doshina, Andanana Shina, Matakora Doshina, Meredoshina Maika, Meredoshina Maika, Meredoshina Maika, Meredoshina, Meredoshina Manakeria, Mandakora Doshina, Meredoshina, Meredoshina, Meredoshina, Meredoshina, Meredoshina, Meredoshina, Meredoshina, bo, nous repoussons les attaques des ténèbres par le sang de Jésus. Meredoshina, nous repoussons les attaques des ténèbres, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, contre les familles de l'Église, nous repoussons les attaques des ténèbres, par le sang de Jésus. Maronoshina, que les familles soient couvertes et protégées par le sang de l'agneau. Remo sete rebaba baba, rebo satakeria, rimano rekendario dosa, etekoro dosina, meredoshina, le sang parle, le sang parle, le sang parle, le sang parle, le sang parle, plus que le sang d'appel, le sang de Jésus parle, plus que le sang d'appel, le sang de Jésus parle, plus que le sang d'appel, le sang de Jésus parle, plus que le sang d'appel, le sang de Jésus parle, plus que le sang d'appel, le sang de Jésus parle, plus que le sang d'appel, le sang de Jésus parle, plus que le sang d'appel, rabababa, rebosata, etekoradosia, remamama, remamaika, rebosete, etekoradosita, rabababa, rebabababaika, remosata keria, indarabosete rebaika, le sang, le sang, le sang, rebabababa, le sang, le sang, le sang, rebosata keria, le sang, le sang, le sang, rebababa, mama rebosete keria re mama mama mantakoro dosia mereroshina meronoshina meronoshina mana meromanashina mara doshina akshana maika akshana maika mana sente akshana maika dosita meredositana maikaria akshana maika re mama mama, rababa baba rebosete na maika Mande Mandecoradosita Akshina Monosa, le sang de l'agneau, Reba Papa, Rebosete, Ete dosita na Namaika, Reba Papa, Rebosata Keria, Ederabosate Maika, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, Remosita maika. Merci Seigneur de gloire. Bien-aimé, nous continuons à prier. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre, chapitre 1er, verset 20, Colossiens 1, 20, Colossiens chapitre 1, verset 20, la Bible nous dit, Colossiens 1, 20, Alléluia, Maredosete de Eredosita, à partir même du verset, du verset, du verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principauté, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. C'est en lui que tout se tient. Et lui, il est à la tête du corps, qui est l'Église, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui. Il s'agit du Seigneur Jésus, toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bien-aimés du Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus pour réclamer la paix. La paix que le sang de Jésus établit. La paix que le sang de Jésus établit. S'il y a une situation quelconque de crise, de tension dans les familles, des tensions dans les maisons, que le sang de Jésus ramène la paix. Que le sang de Jésus ramène la paix. Si c'est une paix si c'est des situations de troubles, de guerre et autres, occasionnées par les autorités, par les puissants de ténèbres, la Bible nous dit par le sang de Jésus, tout est réconcilié, et à la fois ce qui est sur la terre, et également ce qui est dans les cieux, par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur. Trois fois Jésus est Seigneur, et nous invoquons le sang de Jésus pour réclamer la paix, Trois fois Jésus est Seigneur. Une, deux, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Rabakoro dosete. Mare dosita namandase. Reba baba. Et Ete koro dosita. Le sang de Jésus. Le sang de la paix. Le sang de la paix. Rabo keria. Le sang de la paix. Le sang de la paix. Rebosata kero dosita. Mere dosita Rabba le sang de la paix, le sang de la paix, le sang de la paix, Rabababa, là où il y a des situations de troubles, là où il y a des conflits, des oppositions, dans les maisons, dans les familles, dans les lieux de travail et autres, dans les quartiers, dans les logements, nous invoquons le sang de Jésus, le sang de paix, le sang le sang de paix, Rakata Sata, le sang de paix, Rakata Sata, Ekataradosa, c'était le sang de paix, Rababa, Rekata Sata, le sang de paix, Rababa, Rebababosete, Eketaradosa, Remanda Sata Keraba, Ekatarabasa Takarabasa, Et Takarabasa, Etakarabasa Takarabasa, Ekatarabasa Takerabasa, takarabasa, et takarabasa, takarabasa, et takarabasa, takarabasa, et takarabasa, takarabasa, et takarabasa, takarabasa, et et katarabasata, et katarabasata, et et et et et et et et et et le sang de la paix, baba, Rekata Satakaria, contre les esprits perturbateurs, le sang de Jésus, le sang de la paix, baba, Rekata et Etakarabasata, et et Keria, do Satana Maika, Ekatarabasata Karia, la paix, la paix, la paix, par le sang de Jésus, la paix dans les relations, par le sang de Jésus, Rekata Rakata Sata, Ekataraba Sata, Erama Sata Kelia, Rema Baba Baba, Rebo Sata Karabasa, Ekataraba Sata Kelia, Ekarobo Sete Nemaika, Miraraba Baba, Rebo Sete, Rekato Sata, Rima Mama, Rebo Sete Karia, Rekata Karia Dose, Rima Mamo Sata, Rebo Sete Karaba Sata, Ekandaraba Kelia, Riba Baba Baba, Rebo Sete, et Kataraba Santa Kelia, et Daraba Santa le sang de la réconciliation, Père, par le sang de Jésus. Nous ordonnons les réconciliations au sein des familles, les réconciliations au sein des couples, par le sang de Jésus. Les papa, Les réconciliations, époux et épouse, époux et épouse, les babobo santa, ikarana sete, les bababa, les santa le sang réconcilie, les santa, que le sang réconcilie, les papa papa, les sete, et te sa, papa Rebosete, Rebababa, trône, domination, autorité, sans soumis devant le sang. Rebababa, Rebosata, trône, domination, autorité, puissance des ténèbres, esprit humain méchant, nous vous soumettons par le sang de Jésus. Nous vous soumettons par le sang de Jésus. Nous vous soumettons par le sang de Jésus. Nous vous soumettons par le sang de Jésus. Vous pliez genoux par le sang de Jésus. Vous pliez genoux par le sang de Jésus. Rapapapa, Rebosete, Rebasita, Remosata, Rekotosata, Remasita Namaika, Rekotosotokoria. Père, j'ordonne par le sang de Jésus que les cieux soient ouverts. Père, j'ordonne par le sang de Jésus que les cieux soient ouverts. Le ciel soit ouvert, car le sang est le sang de la réconciliation entre le ciel et la terre, entre ton trône, entre ton royaume et la terre. Que le sang de Jésus libère le cieux, que le sang de Jésus libère le ciel, que le sang de Jésus libère le ciel. papa je renverse les autorités, les trônes, les dominations, les puissants des ténèbres qui se liguent contre ton peuple, contre ton église, contre nos vies, contre tes serviteurs et tes servantes. Je libère le sang de Jésus, je libère le sang de Jésus, je libère le sang de Jésus, je libère le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus. Je libère le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Rapapapa, rebosete, et kentarodosita. Bien-aimé, nous continuons à prier dans le même élan. Nous prenons le livre des Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens 2, 12. La Bible nous dit, à partir du verset 11, souvenez-nous donc de ceci vous qui étiez autrefois non-juifs, qui étiez dans la chair, qui étiez traités circoncis, par ceux qui se disent circoncis, et qui les sont dans la chair, par des mains humaines. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, car c'est en lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité, il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui avec le deux un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu le deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. bien aimé du Seigneur, toute hostilité, toute qui se lève contre ta percée, qui se lève contre ta destinée, qui se lève contre la percée de ta famille, qui se lève contre la percée de l'Église. Ce matin, nous brandissons l'arme du sang de Jésus. Nous brandissons l'arme du sang de Jésus afin de déclarer des percées, afin de déclarer des percées. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Rapapapa, Rebosete, Icarodosita, le prions, le prions Ephésiens 2, Ephésiens 2, Ephésiens 2, 12, 12, 13, 14, 11, 10. Nous prions, oh Dieu, la réconciliation qui nous est donnée en Christ, qui établit la paix, nous donne les alliances, les alliances de père, les alliances de père, les alliances d'Abraham, les alliances d'Isaac, les alliances de Jacob. Rapapapa, nous sommes un peuple d'alliance. Rekoto Satan, Mira, Sitana cette alliance-là nous donne le droit de dominer sur la terre, le droit de régner sur la terre, le droit de dominer sur la terre, le droit de régner dans le pays, le droit de régner sur la terre, le droit de dominer dans le pays. Rapapapa, Rebosete, Rekatosata, Iramanosa, Rekayadose, Rebababa, Rebosete, Mararasia, Rekatasata, Rebababa, Rebasate, Merarasia, Rekatasata, Rekatasata, Rebababa, baba. Rebasata. J'appelle le percer ce jour. Oh là, le sang de Jésus. J'appelle le percer en ce jour par le sang de Jésus. papa que les choses qui étaient bloquées ce jour soient débloquées par le sang de Jésus. Que les choses qui étaient bloquées soient débloquées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. papa je paralyse les puissants de l'hostilité, les oppositions, les positions, les oppositions, les hostilités, le puissant de l'enfer. Je le paralyse par le sang de Jésus. Je le paralyse par le sang de Jésus. Je le paralyse par le sang de Jésus. Je le paralyse par le sang de Jésus. Je le paralyse par le sang de Jésus. Je le paralyse par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Rabababa, rebosete, etakorodosa, remamamama, rebosete, keradosita, maredosita, Ramaika, Rebaba Baba, Rebosete répa reba Baba Baika, Remana Sate, Ete Koradosia. Mandere korosa, reba baba babaika, rebosete, remando satakeria, reba baba babaika, remosete ne maika, raba baba rebosete, eta korodosita, remamo bosate, manta korodosa, reba baba rebosete keria, puis encore bien-aimé du Seigneur, remamo sate, ekantorado sata, miradosita na maikaria, reba baba par le sang de Jésus, rebossete, par le sang de Jésus, rapapapapa, rebossete keria, merenosita. bien aimé, nous invoquons, continuons à invoquer le sang de Jésus. Le 21 octobre, dans le monde de ténèbres, c'est une date de fête, c'est une date d'une fête satanique où les sacrifices humains sont déposés sur les différents autels. Tôt le matin, nous libérons le sang de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus contre les puissants de la sorcellerie, les puissants de destruction liés à Halloween. Nous libérons le sang de Jésus. Rababakoradosa, Rebosete, Rekatadosa, Rekotositanamaika, Iramano Sate, Rekababo, Rebosete, Ikantorodosa, Rebasiketerema, Ramamaika, Rebasikaradosa, Rebabosete, Remosiketerebasa, Mir kerodosita namaika reba koradosa no sete riba kerodoidasa rimo sete keria ribaba rebo sete rima siketera Ricatoria dosa rima dosia ke rima kerodosia reba kerariaso ikentore koriadase ribaba rekeba koyodosa mirodosite ikanterobaika reba keradosete rima kerodosite Ria Riabaika, Reba, Rima, baba Ba, Rebosete, Rikayadosa, Ekentorodosita. Nous élevons la croix où le sang a coulé. Reba, Baba, nous élevons la croix où le sang a coulé dans le pays, dans les villes, dans les villages, dans les maisons, dans les familles, dans l'église. Nous élevons la croix. Reba, Baba, Rebosete, Remamo, Rekatayada, Reba, papa, les rekotosa, papa rekatosata, les rebosete, rebapapa, les rebosete, rebapapa, rebosete, les rebosete, remosika, rekatosata, le sang, le sang, papa, le sang, le sang, rebosata keria, remamamosate, rekatosata keria, oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Nous continuons à prier. Le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux au chapitre 12, verset 24. Le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 24. On peut même commencer par le verset 20 car il ne supportait pas cette injonction. Qui touche la montagne, même une bête sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la montagne de Sion, dans la cité du Dieu vivant, dans la nouvelle Jérusalem céleste, de dizaines et de milliers d'anges, de la réunion de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits de justes, portés à leur accomplissement, de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et du son de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, qui parle mieux que celui d'Abel. Le, le, sang d'Abel criait vengeance à Dieu. Le sang d'Abel criait réparation et restauration à Dieu. Alors maintenant, bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus, comme nous l'avons lu dans le psaume 126 d'introduction, pour réclamer la restauration, la vengeance par le sang de Jésus, la restauration par le sang de Jésus. Le rétablissement de toutes choses par le sang de Jésus. Ce qui t'a été volé par l'ennemi, détruit par l'ennemi, que ce soit de ta propre faute ou pas, puisque tu t'es repenti s'il y avait faute, puisque tu t'es repenti... que la main de l'Éternel par le sang puisse en restaurer, venger tout ce qui a été détruit dans ton corps et dans ta santé dans ton corps et dans ta santé. Dans ton corps et dans ta santé. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Le, sang de la restauration. Trois fois Jésus est Seigneur bien-aimé du Seigneur. Et nous continuons à prier. Une, trois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Marie coronosite. Nous prions Hébreu 12, 24. Hébreu 12, 24, le sang de l'aspersion, le sang de Jésus, qui mieux que celui d'Abel. Rabakorodosete, Miradosita Namaika, Rabakaradosete, Miradosita Namaikaria, Rabapapapa, Rebosete, Ekatorodose, Remosikete Ramaika, Rabapapapa, Rebosete Keria, le sang de Jésus, le sang de la restauration, Rebakorodosete, Remondosita Namaika, Rebababa, Rebosete, sete keria, rekaya do sete, mirada sitana maikaria, reba papa, rebo sete, sate, rema mama, le sang de la restauration, de soto le sang de la restauration, reba papa, le sang de la restauration, rekato sata, restaure les vies, restaure les corps, restaure les santé, rekato sata, sita, tu as dit dans tes paroles, par le sur de Jésus, nous avons la guérison. Restaure les santés. Rekoto Sata, Merodosita, restaure les santés. Rebababa, Rebosete, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, baba, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, Rebababa, Rebosete, Rekoto Santa Colia. J'invoque le sang de Jésus sur les douleurs dans le corps sur les fatigues. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur les épuisements. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans les corps. J'invoque le sang de Jésus dans les corps. J'invoque le sang de Jésus dans les corps. reçois la force qui est a dans le sang de Jésus. Reçois la restauration qui est a dans le sang de Jésus. Reçois la vie, la vie de Dieu qui a dans le sang, qui a dans le sang, qui a dans le sang, qui a dans le sang, qui y a dans le sang. mama mama, remamama, rebosete. Que les voies respiratoires soient libérées par le sang de Jésus. Soient libérées par le sang de Jésus. les rebosete. J'invoque le sang de Jésus contre les douleurs, les douleurs de rhumatisme, les douleurs dans les dos, les douleurs des articulations. J'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang. Baba, le sang de Jésus dans les pieds, dans les jambes. J'invoque le sang dans le sang. J'invoque le sang dans les artères. J'invoque le sang dans l'orte J'invoque le sang dans les cœurs, J'invoque le sang dans les oreilles. J'invoque le sang dans les yeux. J'invoque le sang dans les narines. J'invoque le sang dans la rate. J'invoque le sang dans les foies. J'invoque le sang dans les poumons. J'invoque le sang dans l'estomac. J'invoque le sang dans les intestins le gros intestin, je que le sang, rabababa, rebosete, remano le erakarada sata, ekerado sitana maikaria, rebababa, rebosete keria, J'invoque le sang. J'invoque le sang. Icarada sete. Mata korodose. repapa ikaria. Erinono sete. Mare korodosite. Rabababa. Rebosate. Endacaradabasa. Sete, J'invoque le sang. Rebabosata. J'invoque le sang sete karia, erano na maika, repa papa, rebo santa keria, nosa, re papa, rebo sete, les sate, reba baba sete, rekoto soto koria, remamama sate, rekato soto koria, rebaba baba, reba baba sete, ramano sete karia. Bien aimé, nous continuons à prier, nous invoquons le sang de Jésus. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, vous, repartir du verset 13, vous qui étiez morts du fait de vos fautes, par la circoncision de votre chair, il vous a rendu vivants avec lui, en nous faisant grâce pour toute faute, la grâce du Seigneur. Il y a la grâce du Seigneur dans le sang de Jésus. Quelles que soient les fautes commises, il y a la grâce du Seigneur dans le sang de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Écoutez ceci. Le verset 14 nous dit, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, contre toi, en vertu de prescription légale. » Ça veut dire qu'ils avaient raison de rédiger cet acte. Mais Jésus, à part son sort, a effacé cet acte. Acte qui nous était contraire. Il a enlevé en le clouant à la croix. Non seulement il a cloué, effacé l'acte, en plus, derrière cet acte avec des jugements, se cachaient les principautés, les autorités. Qu'est-ce qu'il a fait d'elles Il a dépouillé les principaux et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de, la croix. En triomphant de, de la croix. Bien-aimé du Seigneur, tu vas te lever et dire, déclarer la victoire que tu as par le sang de Jésus. Déclarer la victoire sur ton corps, sur ta santé, sur ta vie, sur ta maison. En vertu de Colossiens que nous venons de lire, c'est le droit divin, c'est le droit légal, c'est la justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Lève-toi, commence à déclarer cette victoire. Seigneur, nous avons la victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Car l'acte de condamnation, l'acte de condamnation a été effacé. L'acte de condamnation a été cloué à la croix. L'acte de condamnation a été effacé. L'acte de condamnation a été cloué à la croix. L'acte de condamnation a été effacé. L'acte de condamnation a été cloué à la croix. Là où le sang a coulé, là où le sang a coulé, là où le sang de Jésus a coulé, là où le sang de Jésus a coulé, papa, là où le sang de Jésus a coulé, là où le sang de Jésus a coulé, là où le sang de Jésus a coulé, là où le sang de Jésus a coulé, Rebo Rebosata, l'acte de malédiction héréditaire, de malédiction générationnelle, de malédiction familiale, l'acte a été brisé, l'acte a été cloué à la croix, l'acte a été brisé, l'acte a été cloué à la croix, par le sang de Jésus, car le sang a coulé, car le sang a coulé, car le sang a coulé, papa, car le sang a coulé, rapapapapa, rebosata, ekaranasa, remosete keria, repapapapa, rebosate, rekatasata, papa papa, je libère le sang de Jésus, papa, je libère le sang de Jésus, rebosata, je libère le sang. Rebaba, le sang, le sang, le sang, le sang. Rebaba, c'était. Rebaba, Galia. Rebaba, contre les limitations, les limitations imposées. Je libère le sang. Je libère le sang. Je libère le sang. Rebaba, papa. Rebosate. Rebaba, papa. Rebosata. Rebosatake. Rekatasate. Rebaba, papa, mots c'était keria. Iranado sate, rebababo sate, remano sete keria. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Rebabo sate, meredo site de maïka. sate, irama iramano sate, iradaido se, korodo, sate. Oh, merci Seigneur. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Bien-aimés du Seigneur, disons merci à notre Dieu. Merci Seigneur pour la victoire de la croix. Merci pour la croix, car le sang a coulé. Merci pour la croix, car Rebababa, c'est le standard de la croix que nous avons élevé ce matin. Adonai ici. Adonai Nissi, Adonai ici. Adonai ici. Merci pour le sang, merci pour le sang, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour les vertus du sang de Jésus. Merci pour les bénéfices du sang de Jésus. Merci pour les bénédictions du sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci Père. Merci, merci Père. Merci pour les miracles opérés. Merci pour les délivrances opérées. Merci pour les libérations opérées. Merci pour la révélation accordée. Merci Seigneur. Merci pour les percées. Merci pour les vies libérées. Merci pour les destinées affranchies. Merci pour les actes la condamnation brisée ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous prenons nos livres, les secrets de la prière du matin. Le secret de la prière du matin. Nous sommes à la page 35, le troisième secret. Pourquoi prier le matin Le secret de la prière du matin. Le secret de la prière du matin. Page 35. Le troisième secret. « Priez le matin, tant de tests divins. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas Pour que tu le prennes tellement à cœur, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Job chapitre 7, verset 17 à 18. Dieu éprouve l'homme en le visitant entre autres le matin. Tous les matins, le Très-Haut visite l'homme. Es-tu prêt ou disposé à payer le prix pour le recevoir Le matin est le temps de se mettre en position pour recevoir Dieu. C'est un rendez-vous divin. Beaucoup ne voient pas ou peu Dieu opérer dans leur vie parce qu'ils ne prient pas le matin. Dieu passe à côté d'eux sans qu'ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils aiment trop dormir. Dieu mit Abraham à l'épreuve de bon matin. Genèse chapitre 22, verset 1 à 3. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, C'est là son âme prit avec lui ses deux jeunes serviteurs, son fils Isaac. Dans le livre de Juges, à son chapitre 7, le narrateur nous raconte comment Dieu a sélectionné parmi le peuple ceux qui devaient accompagner Gédéon dans sa démarche de libération des Israélites, de l'oppression madianite. Cela s'est passé de bon matin. Bien-aimés du Seigneur, Prier le matin, c'est le temps de test divin. C'est le temps où Dieu sélectionne des serviteurs et des servants de Dieu. Prier le matin, c'est le temps où Dieu nous amène à entrer dans la révélation et dans la connaissance de notre destinée. Beaucoup de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu ont été appelés au ministère et confirmés dans le ministère par leur détermination, leur courage, à se lever le matin et prier, à se lever le matin et chercher la voix du Seigneur, chercher la face du Seigneur, chercher à écouter ainsi parle l'Éternel. Quand tu entres dans la prière du matin, viens avec l'expectative et rends-toi disposé, disponible à entendre les révélations divines, à recevoir les instructions de Dieu. Et sache que tu es dans une école de formation, de formation aux disciples, de formation de disciples. Ça se passe à la prière du matin. Dieu a appelé Gédéon. Gédéon voulait choisir les hommes de sa façon, avec certainement des liens familiaux, des liens amicaux et autres. Dieu a dit à Gédéon, non, non, non, non, non. Ce n'est pas toi qui vas sélectionner, parce que toi, tu ne vois que l'apparence. Mais moi, je connais chacun. Je connais le cœur des uns des autres. Je connais la destinée de chacun. Et je sais pour le combat où je t'appelle, qui doit t'accompagner. Regarde ma sélection dans Juge, chapitre 6 et le suivant. Tout ce que tu amèneras de bon matin devant la rivière et qui vont boire de l'eau comme l'appelé c'est cela là que tu vas sélectionner. Et de milliers de milliers de troupes d'Israël Dieu n'en a sélectionné que 300. Et ce sont les 300-là qui ont vaincu les Madianites avec Gédéon. La sélection de Dieu est meilleure que la sélection des hommes. Le choix de Dieu est meilleur que le choix des hommes parce que cela euh, comporte et cela amène avec lui la grâce de Dieu. Quand Dieu choisit, il y a la grâce. Quand Dieu teste un homme, il y a la grâce qui s'accompagne lorsqu'on en sort victorieux. Alors toi qui as l'habitude de prier le matin, sache que tu es dans la sélection divine des gens qui font des exploits, qui renversent les limitations des Madianites, qui renversent les décrets imposés et qui font entrer eux-mêmes la famille et l'Église et les autres dans la destinée que Dieu a choisie et ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Par sa grâce, nous allons nous retrouver encore jeudi matin de 6h à 7h à la prière du matin, PDM, de façon connectée et en présentiel. Soyez-en infiniment bénis. Nous allons apporter, si Dieu nous a mis à cœur, d'apporter une dîme, une offrande ou un don quelconque à l'Église. Nous allons mettre les coordonnées bancaires pour que vous puissiez avoir la liberté de vous bénir vous-même. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Nabiso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Nabiso. Alléluia. Ah, alléluia. Alléluia na Alléluia, Alléluia. Alléluia na Yesu. Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yesu azali awa na Yesu azali yesu azali awa yesu azali awa, na Alléluia, ya solo alléluia ah, alléluia alléluia na alléluia ah, alléluia alléluia, na yesu yesu azali yesu azali awa yesu azali awa na Yeshua yesu azali awa yesu azali awa yesu azali awa na ya solo alléluia, Alléluia Alléluia na yesu Alléluia Alléluia, na Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Père, nous te bénissons pour les dîmes, les offrandes et les dons que nous avons apportés dans ta maison. Tu as dit apportez dans la maison du trésor dit mes offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les écluses des cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Que cette promesse s'accomplisse pour la vie de chacun d'entre nous et de ton Église. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Bonne journée à tout le monde et que la grâce du Seigneur nous accompagne. mal dag